Nah, bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berara indah di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri kelima, Kenali Rumpai dan Kawal Rumpai yang bersiaran langsung di laman Facebook My Crop Science. Uh, baiklah, untuk pengetahuan uh, semua, program webinar ini adalah sambungan daripada siri keempat yang telah berlangsung pada 18 Disember 2021 yang lepas. Program ini uh, mempunyai banyak uh, siri dengan tajuk-tajuk yang menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman. Jadi, kepada para hadirin, anda adalah digalakkan untuk berkongsi ataupun share link siaran langsung Facebook dengan menekan dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang dan e-sijil dan maklum balas akan diberikan uh, di akhir webinar ini di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen. Baiklah, sekiranya para hadirin uh, mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh menge- mengemukakan soalan di ruangan komen dan akan dijawab oleh penceramah pada akhir sesi soal jawab nanti. Pada siri kelima ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis rumpai dan cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Nur Azwa binti Zakaria, pensyarah kanan Fakulti Pertanian UPM. Jadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya berbesar hati untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nur Azwa binti Zakaria was born on 19 September in 1989 in Taiping, Perak and then she furthered her degree study at University Putra Malaysia and graduated with the first class honor degree in Bachelor of Biology in 2013. In February 2014, she enrolled as a PhD student at Faculty of Agriculture, UPM, in wheat science under the sponsorship of Ministry of Higher Education, My Brain Science. Jadi semasa menjadi pelajar PhD, beliau telah memenangi anugerah di persidangan antarabangsa iaitu the International Wheat Science Society Travel Award in the 26 th Asian Pacific Wheat Science Society Conference yang telah diadakan di Kyoto, Japan in 2017. Pada tahun 2020, beliau telah memenangi trofi dan gold medal di dalam Teaching Award iaitu International Putra Innovative Carnival in Teaching and Learning 2020. Kini, beliau juga penerima grant dari UPM, Industri dan Kementerian, Kementerian Pendidikan Tinggi di dalam penyelidikan rumpai di Malaysia. Beliau merupakan pengajar kepada pelajar prasiswazah dan siswazah di dalam subjek pengenalan kepada sains rumpai dan sains racun herba. Jadi pada pagi ini uh, beliau akan berkongsi tentang kenali rumpai dan kawal rumpai dan tanpa melengahkan masa lagi uh, majlis mempersilakan Dr. Nur Azwa untuk teruskan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, moderator uh, atas pengenalan sebentar tadi. Uh, tanpa melengahkan uh, masa, saya akan terus um, kepada perkongsian saya pada hari ini iaitu uh, cara untuk mengawal rumpai dan kenal rumpai. So sekali lagi saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang meluangkan sedikit masa untuk menyertai uh, webinar kita pada pagi ini. So, rumpai. Rumpai ini memang ada di mana-mana. Tak kisahlah di kawasan kebun, di kawasan landscape ataupun di kawasan uh, apa uh, plantation peladangan uh, dan semestinya berada di kawasan terbiar. Ini adalah rumpai. So pada hari ini kita akan mengetahui macam mana kita nak kategorikan uh, tumbuhan ini sebagai rumpai dan bagaimana untuk kita mengawal rumpai tersebut. Okay sebagai pengenalan, rumpai sebenarnya dikategorikan sebagai perosak. Apakah itu perosak? Perosak adalah mana-mana organism, uh, organisma ataupun mikroorganisma yang menjadi musuh kepada manusia. Kita tak suka uh, perosak ini. Uh, so rumpai tergolong ter, uh, ter, uh, tergolong sebagai perosak. Perosak ini juga memberi ancaman terhadap tanaman dengan apa? Dengan ia akan meningkatkan kos pengeluaran uh, sebab apa kita nak mengawal tu menggunakan uh, kos seperti racun uh, bahan-bahan untuk mengawalnya menggunakan kos dia rumpah ni juga dia akan mengganggu keindahan alam sekitar kadang kita tengok rumah tu cantik tapi bila tidak dijaga dipenuhi dengan rumpai adakah kita masih lagi nak membeli rumah tersebut uh, contohnya lah so rumpa ni dia memang mengganggu lah mengganggu keindahan alam sekitar kita dan dia juga memberi uh, masalah kesihatan ada serta rumpa ni dia boleh uh, uh, memberi uh, masalah kesihatan pada seseorang yang allergic uh, ataupun sensitif uh, terhadap uh, pollen debunga Uh, dia bunga rumpai ni ada yang uh, sangat bahaya kepada uh, manusia dan juga haiwan. So uh, uh, uh, dan rumpai ini juga mengganggu keselesaan keselesaan kita sebagai manusia. So ini juga uh, selain daripada rumpai, perosak ini juga termasuk haiwan, serangga dan juga mikro. Kita pergi kepada konsep. Apakah itu tumbuhan, tanaman dan rumpai? Uh, di sini kita akan kategorikan uh, di rumpai, uh, rumpai tersebut. Tumbuhan adalah semua makhluk yang hidup di bawah kerajaan tumbuhan ataupun dikenali sebagai plantae dalam bahasa sainsnya. Tak kisahlah ia liar ataupun ditanam. Berikut adalah tumbuhan. Tanaman adalah semua tumbuh-tumbuhan yang tanam. Ialah bermaksud yang kita kendaki. Tanaman yang dikendaki. Manakala rumpai adalah tumbuhan yang tidak ditanam dan juga ia mengganggu tanaman. Inilah kategori rumpai. Kita tidak mahu rumpai uh, kita tidak mahu tumbuhan ini dan juga ia mengganggu uh, pertumbuhan tanaman. So ini adalah definisi rumpai. So sekali lagi uh, rumpai tumbuh di kawasan tanaman uh, dan tanah yang tidak kendaki iaitu seperti tanah terbiar ataupun di tepi-tepi uh, jalan, jalan roadside. Uh, itu terdapat banyak sangat rumpai. So rumpai ini apa? Kenapa kita perlu kawal rumpai tersebut? Uh, jika kita mempunyai kebun, uh, rumpai ini dia bersaing dengan tanaman kita. Bersaing untuk apa? Seperti uh, contohnya cahaya matahari. Rumpai ini juga nak cahaya matahari untuk hidup. Sebab kita tahu rumpai ini beras, uh, dia, ia adalah tumbuhan juga. So dia perlukan cahaya matahari untuk hidup. So dia bersaing juga dengan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari. And then dia juga bersaing dengan ruang pertumbuhan. Dia pun nak hidup juga. Uh, tanaman nak hidup, rumpai pun nak hidup. So dia akan bersaing dengan tanaman kita uh, untuk mendapatkan uh, uh, ruang pertumbuhan. Begitu juga dengan baja nutrien yang kita tabur kepada tanaman kita yang kita fikir oh nanti kita tabur nutrien ni, tabur baja ni, tanaman kita akan lagi segar. Termasuk juga dengan rumpai. Rumpai juga boleh mengambil nutrien tersebut. So dengan air juga. Semua ini adalah uh, apakah, uh, adalah keperluan asas uh, tumbuhan untuk hidup. So seperti uh, juga dikongsi uh, di sini adalah rumpai juga menjadi perumah uh, kepada mikrob pembawa penyakit dan juga serangga. Dengan ini, bila dia menjadi perumah kepada perosak yang lain, uh, dia juga dapat mengurangkan hasil dan kualiti tanaman dan uh, se- uh, semestinya dia akan meningkatkan kos penanaman tersebut. So saya ingin berkongsi uh, uh, artikel uh, yang telah uh, telah di uh, telah diterbitkan iaitu wheat as potential host uh, for fungal root pathogen of watermelon. Di sini saya ingin nyatakan uh, bahawa kajian telah dibuat dan rumpai ini mempunyai potensi untuk menjadi perumah kepada pathogen yang lain. Contohnya pada tanaman uh, water, uh, tembikai. So uh, di sini saya highlightkan apakah jenis uh, jenis uh, pathogen uh, yang menyebabkan penyakit terhadap tanaman tersebut. Dia juga uh, termasuk juga dengan tanaman seperti orang sativa adalah uh, uh, uh, pokok padi kita. Uh, Zimis adalah kita punya uh, pokok jagung. Uh, so ini boleh menyebabkan uh, penyakit terhadap tanaman kita. Uh, so tapi kajian ini juga uh, menyatakan bahawa uh, berlakunya uh, pemindahan ini Uh, berdasarkan jenis uh, patogen tersebut. Uh, jenis patogen juga mempengaruhi uh, tanaman apa yang akan uh, mereka efek, uh, uh, mereka memberi uh, kesan terhadap tanaman yang lain. Soalan di sini, mengapa rumpai banyak di kawasan tanaman, landscape dan juga kawasan terbuka? Kawasan terbuka ni contohnya kawasan terbiar lah. Mengapa rumpai banyak sangat kat kawasan macam ni? So ini kerana jarak tanaman jika kita fokus kepada kebun. Kebun ataupun uh, kebun lah lagi mudah kan. Uh, jarak tanaman yang luas antara satu batas dan batas yang lain. Bika, uh, jika mempunyai jarak ataupun kita bayar uh, walking, uh, uh, laluan kita untuk berjalan itu terlalu besar, ia boleh menjadi uh, tempat untuk uh, rumpai Uh, tumbuh di kawasan terpian tersebut, kawasan uh, ruang yang ada dekat situ. So itu menyeb- uh, jarak tanaman yang terlalu luas. Ah, yang keduanya pertumbuhan awal yang perlahan. Tanaman kita atau crop you know uh, untuk dia uh, mereka establish uh, mereka membesar dia dia memakan masa. Tapi rumpai ni sangat cepat. Uh, dia boleh memintas uh, pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Uh, bila dia dapat memintas sebab tu ni lagi tinggi daripada crop uh, daripada tanaman yang kita tanam. Yang ketiga ni adalah kurang kanopi. Kanopi maksudnya uh, pokok yang telah uh, yang ada uh, canopy kan uh, ada daun uh, jadi pokok lah uh, uh, pohon tu. So uh, kurang canopy uh, membolehkan rumput untuk mendap- uh, bersaing untuk dapatkan cahaya untuk hidup. So memang betul uh, ada cahaya adalah keperluan asas untuk tumbuhan. Jika canopy telah terbentuk uh, makanya rumput kurang mendapat cahaya matahari. Uh, disebabkan oleh itu rumput akan uh, stunted akan akan uh, akan renek akan tidak tidak boleh membesar dengan baguslah jika dia terhalang dengan kanopi tersebut. Ini saya kongsikan gambar di mana persaingan antara tumbuhan dan rumpai. Daripada sini kita dapat tahu susah untuk identify mana satu rumpai mana satu tumbuhan ataupun crop yang kita tanam. Sama sama naik saja. So dekat sini ini dikatakan laluan kita terlampau besar menyebabkan ada ruang untuk rumpai tumbuh. Ha, inilah tanaman kita seperti terbatas lah. Kita buat macam ni. So ini perlu dikontrol. Ha, kalau tak, rumpai ini akan bersaing untuk mendapatkan nutrien yang kita berikan kepada tanaman kita. Okay. Dan juga ha, semualah nutrien, air, ha, cahaya matahari sebab ini bukan yang, yang bukan canopy cahaya matahari juga uh, jika lagi besar di sini. So saya akan terangkan kategori-kategori rumpai. Soalnya kita dengar rumput sahaja. Sedangkan rumpai terdapat tiga kategori. Yang pertama adalah rumput. Yang kedua adalah rusiga. Yang ketiga adalah rumpai berdaun lebar. Ini adalah kategori rumpai. So kita akan pergi satu persatu apakah dimaksudkan dengan rumput saya nampak macam sama je tak ada pun beza semua ni tapi sebenarnya dia ada perbezaan kita akan pergi lihat satu per satu rumput rumpai yang berdaun tirus yang panjang, tegak dan berurat selari. Ini dikategorikan sebagai rumput. Rumput daun je akan mempunyai upi, Ada gambar selepas ini. Uh, upih ni masih start seperti tanda kelapa. Dan dia akan tumbuh uh, berselisih ataupun bertentangan atas satu sama lain. Dia juga boleh membiak uh, mempunyai um, uh, vegetative lah uh, ataupun uh, bahagian tampang iaitu seperti stolon dan rhizome. Ada juga gambar stolon dan rhizome. Saya akan terangkan selepas ini. Dan uh, berikut adalah scientific name, uh, uh, nama saintifik terhadap uh, kepada uh, ya, uh, saintifik rumpai. Seperti lalang, uh, rumput dawai, rumput gajah. Sebenarnya ada banyak lagi uh, lama saintifik rumpai tapi saya kongsikan di sini uh, sedikit sahaja. So ini adalah contoh uh, rumput. Uh, inilah rumput, dia ber, berdaun selari dan juga ini adalah alternate ataupun uh, uh, pertumbuhan dia berselang-seli. Uh, ini ada syat ataupun seperti upih, upih kelapa kat sini. Okay. Ini adalah rumput. Saya akan berikan contoh-contoh rumput. Contoh rumput adalah nama saintifiknya Sanadodactylan ataupun rumput bermuda. Ini, ini rumput yang paling mudah dijumpai. Eh, sangat familiar dengan kita. Uh, ini adalah rumput saka. Awak masukkan saka. Saka adalah perennial yang hidup berterusan. Uh, dengan uh, pokok ini boleh hidup dengan cara menjala dan mempunyai ah, uh, rhizome di bawah tanah dan stolon. Apakah itu rhizome dan stolon? Ini yang kita, kita tunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi so, uh, ah, stolon berada di atas permukaan tanah manakala rhizome berada di bawah permukaan tanah. Ini cara uh, pokok ini ataupun rumpai ini untuk menghasilkan anak uh, yang baru. Uh, ini cara selain pada biji benih cara ini juga boleh menghasilkan anak rumpai, anak atau anak rumput. Nah, ha, ini contohnya. Ini parent for example. Contohnya ini adalah pokok ibu dia dan menghasilkan anak-anak yang lain. Ha, banyak kan? Nah, ha, ini anak-anak dia. Yang contoh yang kedua adalah Dactylectinium uh, Egyptian ataupun rumput jari mesin. Ini yang uh, common name, uh, nama yang biasa kita uh, dengar. Inilah rumpainya rupanya macam ini, uh, ini rumput dan juga sama juga kat sini adalah parent dia dan boleh menghasilkan anak-anak pokok yang lain. Apakah itu rosiga? Ini adalah kategori kedua rumpai. Rosiga mirip kepada rumput. Ha. Sering kita confuse dengan yang ni. Dia rosiga dia mirip kepada rumput. Nampak macam rumput tapi sebenarnya nama dia adalah rosiga bukannya rumput. So sebab apa? Batangnya biasanya bersegitiga dan daun tumbuh di pangkal batang ah, serta pangkal bunga. Ah, berbeza dengan rumput tadi, dia tidak tumbuh di sini saja, dia tumbuh ke semua uh, uh, stem tersebut. So, uh, hmm. beberapa spesies mempunyai rhizome iaitu rhizome adalah uh, batang yang tumbuh di bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan makanan dan juga untuk penyebaran. Uh, penyebaran ni adalah penyebaran anak pokok cara dia uh, menghasilkan anak pokok yang lain. So ini contohnya, Cyprus diformis ataupun rumput air. Nampak macam rumput kan? Tapi macam kita tengok uh, apa dia punya pengenalan tahdak rusika tadi, daunnya berada di ni, di bunga. Kawasan ni dan juga di bawah. Sedangkan kalau uh, rumput dia boleh berada di sebatang stem, uh, di batang uh, ataupun di stem tersebut daunnya. So kita pergi kepada yang ketiga, kategori rumpai yang ketiga uh, ialah rumpai berdaun lebar. Rumpai berdaun lebar memang kita senang untuk klasifikasi ini uh, berbanding dengan yang rusikan dan rumput tadi. Sebab so, berdaun lebar ni uh, kita dapat lihat memang daunnya lebar, uh, tidak tirus seperti rumput dan biasanya ialah dekat dan akan tunjang. Uh, akar an, tunjang akar satu lah. Eh, batang hmm. i, cabang dan urat uh, daun sejajar daripada dia punya vein, uh, leaf vein ni. Contoh yang diberi adalah Ageratum conizoides uh, ataupun uh, Melayu panggil as uh, rumput tahi ayam. Inilah contohnya. Rumput ini pun memang senang ditemui di kawasan-kawasan terbiar ataupun kawasan sikit. Yang kedua adalah Amaranthus spinosus, uh, ah, bayam berduri. Uh, bayam duri. Eh, sebab apa bayam duri? Beza dengan bayam kita makan, bayam duri ni mempunyai duri uh, di batangnya. Sebab tu nama dia bayam duri. Amaranthus spinosus. Spine. Spinosus. So ada bayam berduri. Uh, so euphorbia hirta, gelang susu. Uh, di sini contoh. Euphorbia hirta. Ya, ini nama dia gelang susu mungkin kita uh, family dengan rumpai ni juga bila kita patahkan uh, batang ni kita akan nampak uh, akan keluarkan latex ataupun susu itulah warna putih tu. Jadi nama dia kelang susu. So ini contoh uh, rumpai dan juga pokok cili. <laughs> kita nampak pun pokok cili yang mana satu, rumpai pun uh, ada kat sini. Ini sebenarnya ada buah cili kat sini. Jika tidak Ah, tidak dikawal rumpai ni dia akan mengganggu uh, ah, tumbesaran uh, ah, pokok sili tersebut. Ha, ini rumpai juga ni. Banyak rumpai kat sini. Ha, ini yang ajertium tadi kat sini. So dia akan mengganggu pertumbuhan uh, tanaman. Konsep kita pergi dah kenal, uh, tak kenal maka tak cinta. So sekarang kita dah kenal dah rumpai-rumpai tersebut. So terus kita pergi kepada konsep pengurusan rumpai. Rumpai, uh, ah, terbah- konsep pengurusan rumpai terbahagi pada dua. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pengawalan. Soalnya kita nampak pengawalan je kot. Eh, kita tak kita kurang kepada cara untuk mencegah rumpai daripada terus uh, tersebar. So kita akan pergi konsep pengurusan rumpai yang pertama iaitu pencegahan. Yang pertama ini adalah pendak pendekatan praktikal dengan menghentikan penyebaran rubai ia juga mengelakkan pengenalan atau penubuhan atau penyebaran spesies rumpai di sesuatu kawasan. Kita nak mengelak dia daripada datang ke kawasan yang belum lagi dipenuhi dengan rumpai. Ha. Biasanya lebih mudah daripada mengawal uh, selepas penubuhan. Eh, pencegahan lagi mudah daripada uh, lepas dah, dah ada kat situ untuk kita kawal. Jadi sama juga lah prevention is better than cure lah. Ha, macam tu lah, kita mencegah lebih baik daripada merawat. Ha, ini yang pertama lah pencegahan. Apakah contoh amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan rumpat ini uh, berada di kawasan yang belum dia ada lagi? Yang pertama, pembesaran alat penuai dari uh, benih dan akar batang pokok uh, rumpai selepas digunakan. Yang pertama, jika kita telah buat pembersihan di kawasan ladang ataupun kawasan kebun sebelum keluar make sure atau pastikan semua alatan tersebut hendaklah dibasuh supaya tidak ada biji benih yang seed, uh, ah, biji benih yang halus yang melekat pada alatan kita. Uh, dan juga uh, jika macam anak pokok dia daripada stolen semua tu kan, uh, itu pun juga boleh menjadi uh, uh, penyebar uh, kepada kawasan yang, bari, uh, yang lain. So make sure lepas kita uh, berkebun di kawasan satu, basuh semua alatan tersebut. Semua kita simpanlah. Ha, supaya dia tidak, kita, bila kita nak gunakan yang kali kedua, peralatan tersebut bersih. Menanam yang kedua adalah menanam benih tanaman bebas dari pencemaran benih rumpai. Macam mana kita nak tahu tanaman kita bebas daripada benih rumpai? Ini kita beli daripada kedai ataupun certified seed. Maknanya seed tu yang telah diluluskan. Maksudnya mereka telah menjalani proses yang klasifikasi uh, ini seed ni hanya uh, terdapat uh, tanaman yang kita nak saja bukan uh, semua uh, tanaman dan juga ada contaminated uh, ataupun tercemar dengan rumpai. Okey. Menanam biji tanaman uh, mengawal rumpai di batas atau jalan masuk ke ladang. Uh, ini mungkin kita uh, kurang uh, beri perhatian jika ada kebun ya. Sebenarnya uh, batas tersebut juga perlu bersih uh, ataupun jalan masuk ke ladang. Sebab apa? Sebab bila kita masuk ke ladang, kita pakai seluar. Uh, ah, eh, eh, I mean kita pakai seluar uh, track tu akan uh, ada yang akan melekat uh, kepada biji-biji uh, ini tu boleh tersangkut kepada uh, kita uh, seluar pakaian kita dan kita masuk ke kebun. Tanpa kita sedar, kita telah bawa seed tersebut dan mencuba, mencemarkan uh, kita yang penyebar kepada seed tersebut, uh, kepada rumpai tersebut. Kita bawa masuk ke dalam kebun kita. Uh, itu yang menjadikan uh, dengan kamu kita juga ada rumpai tersebut. So kita juga perlu mengawal rumpai di batas ataupun jalan uh, masuk ke ladang. Yang kedua kita pergi konsep uh, uh, konsep untuk mengawal rumpai. Yang kedua adalah pengawalan. Ini saya rasa uh, ramai daripada kita tahu cara untuk mengawalnya. Okey, pengawalan diperlu, uh, diperlukan untuk meminimumkan ketumpatan rumpai, persaingan dan pertumbuhan dan memberikan peluang ekonomi tinggi kepada tanaman. Ialah bila pokok tu hidup dia saja tanpa ada persaingan dengan rumpai maka uh, pokok tersebut mendapat nutrien yang cukup, mendapat cahaya matahari yang cukup dan tumbesaran dia tidak terganggu. Uh, ini bila tumbesaran tidak terganggu maka dia dapat menghasilkan buah yang bagus ataupun kualiti buah yang bagus. Ha, itulah uh, dapat memberikan peluang ekonomi yang tinggi uh, jika tiada gangguan daripada rumpai. Apakah kaedah-kaedah uh, pengawal rumpai ni? Bukannya kita hanya tahu, eh ada rumpai kita racun-racun je sampai bila nak menggunakan racun. So kita kak, sebenarnya dia ada beberapa kaedah. Uh, so di sini saya akan terangkan satu persatu kaedah untuk mengawal rumpai. Yang pertama adalah mechanical, yang kedua adalah cultural, yang ketiga adalah biology, yang keempat adalah kimia. Dan yang kelima, IWM ialah kawalan rumpai bersepadu iaitu gabungan antara uh, antara kaedah-kaedah uh, individual ini. So, ini adalah contoh-contohnya kaedah pengawalan rumpai, mechanical, cultural, biology dan kimia. So, kita pergi satu persatu. Soalan di sini, mengapa terdapat pelbagai kaedah pengawal rumpai? Kenapa tak guna satu je nak ah, kaedah dia? Banyak sangatlah. Susahlah saya nak ingat kan? Uh, ah, kenapa kena ada banyak? Uh, as compared, kenapa tak fokus pada satu sahaja? So di sini, uh, kenapa? Kerana kaedah kawalan rumpai berpotensi menjejaskan alam sekitar jika kita hanya bergantung kepada satu kaedah sahaja. Sebab itu kita kena ada combination, uh, ada uh, gabungan kaedah-kaedah yang lain. So apa sebagai contoh eh, jika kita uh, hanya fokus kepada mechanical, maka iaitu uh, tanah tertakluk pada hakisan hujan mengakibatkan kehilangan tanah ataupun atas topsoil tu. Uh, mechanical, jika kita hanya fokus kepada mechanical. Uh, kalau kaedah uh, racun rumpai, dia memang boleh membunuh rumpai. Tetapi ia mungkin akan meningkatkan kesan racun yang mungkin toksik kepada organisme. So kita akan pergi uh, apakah cara cara selamat? Cara selamat adalah dengan mengamalkan terancur penguasaan rumpah bersepadu ataupun integrated with management IWM dengan menggunakan kaedah bukan kimia dan meminimumkan penggunaan racun kimia. So kita akan pergi satu persatu di sini adalah mechanical. Mesti ada objektif. Kenapa kita perlu ada kaedah mechanical? Mechanical adalah untuk mencederakan atau menggunakan tumbuhan tersebut secara fizikal dan menggunakan halangan fizikal untuk menghalang pertumbuhan rumpun. Apakah contoh kaedah mekanika yang kita boleh buat? Contohnya, mencabut rumput, membajak. Aa, ah, tapi kalau kita menggunakan kaedah ini, ia menjadikan kos yang mahal. Aa, ah, dia Tapi kaedah ini bagus untuk kawasan kecil. Kalau kebun kita tu takat kita nak makan di satu family tu, buatlah sendiri. Kita boleh mencabut rumpai sendiri. Aa, ah, kalau kalau macam plantation, satu kaedah uh, plantation maksudnya uh, kawasan ladang yang sangat besar, mungkin cara ini tidak sesuai. Ya, sebab menjadi kita kena hire uh, uh, labor uh, uh, untuk bayar kos buruh tersebut lagi tinggi. So ka- kaedah mekanikal ni juga seperti mendedahkan biji uh, benih rumpai. Maknanya benih-benih rumpai ni terdapat di dalam kawasan tanah, di dalam tanah. Ha, dia bukan um, permukaan kita nampak tapi dalam tanah kita tak nampak. So mendedahkan benih rumpai, maknanya kita buat seperti mencangkung bajak. Ha, akan mendedahkan benda rumpai ke atas. So menarik uh, keluar rumpai, uh, ah, lepas tu uh, kita boleh memotong uh, bekasan untuk rumpai yang tumbuh tinggi. Kalau dah rumpai tu memang uh, jenis yang rendah kan, ni memang pada macam jenis rumput tu memang kat tanah saja susah untuk kita memotong. So rumpai yang tinggi ataupun yang jenis berkayu, uh, kita boleh menggunakan kaedah memotong. So mulching, um, kurangkan atau menyekat penembusan cahaya dan udara ke dalam tanah dan ini juga uh, menghalang dan mencegah penyakit rumpai dan pertumbuhan mulching. Ada ada gambar pas ni. Okey ini. Bahan-bahan yang digunakan uh, seperti contohnya jerami uh, ini uh, ser, uh, serpihan kayu kita boleh guna batu kerikil, serbuk kayu, plastik sungkupan uh, untuk kita yang warna hitam ni plastik sungkupan ataupun silver shine yang digunakan dalam tanaman sesuran dan antara horticulture. Ha, ah, ini adalah contoh-contoh uh, bahan yang kita bu- boleh gunakan dalam kaedah mekanikal. Ini adalah contoh weed mat. Uh, dia weed mat dan sebenarnya sebagai penutup bumi, uh, dia, dia tutup kawasan yang tanaman kita uh, dekat sini. So pada sini kita akan nampak tanaman kita tanpa ada persaingan daripada rumpai. Sebenarnya laluan ni mungkin ada pertumbuhan rumpai tapi telah ditutup uh, oleh Whitmet ni. Uh, so dia akan menghentikan uh, uh, cahaya matahari untuk masuk ke dalam dan seterusnya rumpai tersebut tidak mendapat cahaya matahari iaitu keperluan yang uh, asas untuk rumpai itu hidup. Uh, so jika kita dapat cahaya matahari tidak boleh menjalani proses fotosintesis untuk buat makanan. Uh, dengan itu pokok akan mati, rumpai akan mati. So uh, rumah yang berkualiti tinggi akan menyekat penemuan rumpai ya betul. Uh lagi bagus WIMAT tu lagi uh, berkesan kaedah kita gunakan. So kaedah kedua adalah cultural. Apakah objektif uh, cultural? Menyediakan keadaan lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Uh, melibatkan dia amalan agronomi dan pengurusan tanaman. Apakah contoh uh, kaedah cultural ni? Pertumbuhan sihat dan tanaman kompetitif. Kita harus memilih benih. Perlu memilih benih yang bagus uh, benih yang kompetitif boleh bersaing dan juga dia tahan kepada penyakit. Jika terdapat dua jenis uh, benih kat kedai eh. Contohnya saya bagi. Satu adalah benih yang biasa. Uh, yang kedua adalah benih uh, tumbuhan yang tahan penyakit. Pilihlah benih yang tahan penyakit. So yang kedua adalah menyediakan syarat pertumbuhan yang optimum untuk tanaman medium yang sesuai bila kita menjadikan pertumbuhan optimum untuk tanaman ni dengan menjadikan medium yang sesuai, maka pertumbuhan kita akan cepat. so, ini dah, dah bagus untuk dia untuk hidup. Uh, so bila dah sediakan yang bagus untuk dia, dia boleh hidup dengan bagus uh, dan juga buatkan hasil yang bagus. Uh. Memberi nutrien baja terus kepada tanaman bukan menambah keseluruhan kebun. Uh, dalam perkongsian sebelum ini, telah uh, memberi uh, taklimat atau uh, ah, memberi perkongsian uh, mengenai cara untuk membaca. Uh, so cara untuk membaca bukanlah tabur, tabur, tabur dari satu kebun uh, dengan rumpai dapat kan. Rumpai pun dapat baca. So kita harus Uh, menabur baja di kawasan uh, dekat dengan tanaman kita ataupun kanopi kita kan kanopi tanaman untuk mengelakkan apa? Mengelakkan rumpai ni mengambil juga nutrien tersebut. Uh. Nanti rumpai tu lagi besar daripada tanaman kita. So intercropping atau perselingan menggunakan ruang kosong antara baris tanaman dengan menanam tanaman lain. Ha, ada gambar selepas ni saya tunjukkan. So contoh ah, dia adalah bawang, bendi dan sebagainya. So daripada kita, contoh kita menanam uh, satu tanaman, jika kita buat uh, ah, intercropping ni, so daripada kita boleh harvest, uh, memungut hasil satu tanaman, kita boleh memungut dua, tanah, dua hasil. Uh, kita buat macam ni. Dia ada ruang kosong di antara uh, baris tersebut. Ini adalah contoh intercropping. So kat sini kita ada pokok uh, tomato. Ah, dan uh, one is macam pokok uh, terung dan uh, ini tomato. Ini adalah tangan selingan. Daripada kita harvest uh, mendapat satu sahaja jenis tanaman, so kita akan mendapat dua. So dapat meningkatkan ekonomi kita juga. Uh, ah, okay, ini contohnya. Yang kedua, uh, bawah cultural uh, kaedah uh, kutu adalah tanaman uh, penutup bumi. Tanaman penutup bumi ini digunakan untuk bersaing dengan rumpai uh, dengan menggunakan kawasan tersebut. Nah, lepas tu dia mencegah kemunculan rumpai dan merencatkan pertumbuhan rumpai. Cover crop ataupun penutup bumi ini dia akan uh, dia pertumbuhan dia cepat. Dan dia boleh cover ataupun menutup kawasan tersebut. Dan rumpai susah untuk bersaing dengan dia dengan situ bila dia dah cover dia dah establish um, uh, telah sebar tersebar di situ so rumpai perlu bersaing untuk uh, hidup juga so bila dia cover kita akan nampak penutup bumi dan buka bukannya rumpai penutup bumi ini jika kita lalu di highway uh, ataupun kawasan uh, peladangan dia banyak kita boleh nampak daripada uh, highway tersebut uh, itu adalah teramat penutup bumi So ada juga kelebihan penutup bumi ini, dia memberikan halangan fizikal kepada kemunculan rupai dan juga ia merendahkan uh, suhu tanah, meningkatkan kelembapan tanah yang ini bagus untuk uh, pertumbuhan uh, tanaman kita. So ada juga kajian menunjukkan bahawa penutup bumi ini mempunyai bahan kimia alam pati uh, dan berpotensi untuk menghalang persembahan dan pertumbuhan rumpai. Kaedah ketiga adalah biologi. Objektif dia penggunaan organism uh, hidup uh, semua jadi untuk mengurangkan populasi rumpai. Uh, ini kita dapat lihat seperti lembu di sini lah memakan rumpai. Ini adalah dipanggil sebagai kaedah biologi. So ada eh, sebenarnya ada banyak lagi eh, contohnya kumbang yang merosakkan kan uh, merosakkan uh, rumpai dan uh, se, se, selebihnya. So kalau kita uh, untuk memilih kaedah biology ni sebab dia uh, organisme untuk memunah, uh, memusnahkan rumpai. So tiga kunci, dia ada kunci untuk pemilihan ejen kawalan ni. Maksudnya bukan kita simply uh, letak kat situ. Uh, dia kena uh, mematuhi uh, pemilihan ini. Iaitu ejen mestilah sangat spesifik. Nah, tidak membahayakan tanaman tu, ataupun tumbuhan yang bermanfaat. Maksudnya, dia perlu memilih rumpai. Uh, merosakkan rumpai tetapi tidak merosakkan tanaman kita tiada gunanya jika kita meletakkan kaedah biologi di situ, dia akan merosakkan rumpai. Ya, bagus. Tapi ia juga merosakkan tanaman kita. Itu tidak tidak bagus. Ah, so dia perlu spesifik. Ah, lepas tu kita rahayat, ejen mesti sedari dengan rumpai ejen sasaran. Ejen tidak boleh menukar host dan sasaran jika ah, rumpai tiada. Jika ah, organisme ini, organisme ini telah memakan uh, ah, rumpai tersebut sampai habis dah dia makan rumpai tapi dia boleh uh, menukar sebab dia nak makan juga tapi rumpai dah tak ada. Apa dia buat? Dia mesti nak try to attack uh, yang uh, benda lain juga. Uh, so sepatutnya dia tidak boleh menukar. Uh, dia tidak men- boleh menukar host. Kalau dia dah makan rumpai-rumpai tak ada, sepatutnya dia tak boleh makan apa-apa dah. Okay? Kalau tak, dia, dia tidak, dia tidak spesifik back kepada satu dah, dia kena spesifik. So, memerlukan, uh, ini memerlukan ujian berterusan. Uh, baru kita dapat memilih yang mana yang hanya merosakkan rumpai tetapi tidak merosakkan tanaman. Ha, contohnya kumbang makan daun. Ini contohnya. Ini kaedah kimia. Yang kaedah keempat adalah kaedah kimia. Apakah objektif dia? Untuk membunuh ataupun menghalang dan mengganggu pertumbuhan rumpai secara kimia. Dan of course menggunakan racun rumpai. Apakah kelebihan racun rumpai? Ia membunuh rumpai dan membiarkan tanaman untuk hidup. Uh, memberi kawalan rumpai yang berkesan. Dia, dia cepat uh, <clears throat> dan tahan lama. Dia menjimatkan masa sebab sangat mudah untuk menggunakan racun. Uh, kita bancuh, letak dalam sprayer dan kita boleh terus spray. Tunggu keputusan. Uh, okay. Uh, sama ada hidup atau mati. Ha, itu keputusan dia. Okay. Secara relatifnya memang murah dan uh, kos uh, tenaga kerja. Dan macam uh, contohnya kalau kita menggunakan untuk mencabut contoh kaedah kaedah mekanikal mencabut kita menggunakan kos dan ambil masa yang lama. Tapi menggunakan kaedah kimia kita hanya spray dan boleh dapat cover kawasan yang besar. Ha, dapat menjimatkan masa kita juga. Dan peralatan yang digunakan tong penyembuh ataupun access sprayer lah contohnya ini. Ha, ini adalah hudik. Ha, <clears throat> jenis racun yang digunakan uh, dia bergantung kepada jenis rumpai dan kepadatan rumpai di kaos tersebut. Ini adalah kaedah kimia. Saya baring secara ringkas, uh, dua jenis uh, racun, uh, jenis yang, ini adalah jenis uh, racun bertindak sentuh dan sistemik. Sebab apa tahu saya ter, ter, terpanggil untuk kongsikan tentang ini, maksud kita masih sangat singkat, kongsikan tentang dua jenis ini. Sebab apa? Bila ada jiran satu, bagi tahu, saya guna racun ni cepat je mati. Lepas tu yang jiran kedua pula cakap, saya guna racun ni, awak tak mati-mati. So kat sini sebab apa? Kita perlu tahu cara racun ni bertindak. Baru kita dapat tahu bila dia akan mati. Ah, ha, <laughs> macam tu. Sebenarnya semua perkara yang saya cakapkan ni ada ber, uh, berdasarkan label pada uh, ah, herbisat tersebut, uh, racun rumpah tersebut. Tapi kena membaca lah dekat label tu. Kalau kita tengok label tu ber, bertebal sebenarnya label tu sebab dia nak bagi tahu semua benda dalam tu. Ha, okay kat sini terdapat dua jenis uh, cara racun bertindak iaitu sentuh dan sistemik. Apakah maksud sentuh? Sentuh adalah ia bertindak dengan sentuhan pada bahagian tanaman sahaja. Contoh daun atau batang atau bahagian hijau tanaman uh, yang akan mematikan rumpai. Ini racun sentuh sangat cepat dan berkesan. Uh, tumbuhan akan layu dalam berapa jam sahaja. Ini maksudnya. Uh, sekejap sahaja spray dah mati. Uh, Selepas aktiviti, Ia sangat berkesan dan uh, rupa jenis lebar, remit dan semua sebagainya. Ini uh, broad spectrum. Dia boleh control, uh, dia boleh kawal semua jenis rumpai. Uh, contoh yang dia punya adalah basa 15. Okay. Uh, ataupun glufosinate. Dia punya aktif ingredient. Uh, bahan aktif dia adalah glufosinate. Okay, sistemik adalah ia bertindak dengan menyerap keseluruhan bahagian tumbuhan daripada pucuk, daun dan batang dan uh, diangkut uh, ke bahagian akar uh, tumbuhan tersebut. Kesan dia sangat lambat, dia mengambil masa lebih kurang 1 hingga tiga minggu selepas sembuh. Ini kerana ia membunuh keseluruhan bahagian pokok uh, hingga ke bahagian rhizom dan tanah tu. Ingat tak lagi yang rhizom saya tunjukkan cara penyebaran anak pokok daripada rhizom. Uh, ah, daripada situ juga dia boleh membunuh rhizom tersebut. So dia kaedah sistemik ni. Tapi harga dia lebih tinggi daripada racun sentuh. Uh, contohnya glyphosate tu berandap lah. Ini adalah kaedah sistemik. So sebab itulah antara jiran dua tadi ni kena tahu ah jenis racun yang digunakan dan cara dia bertindak. Ah daripada itu kita tahu oh ini racun cepat dia mati, racun ni lambat dia mati sebab dia bertindak. Tapi kalau sentuh kena make sure pastikan keseluruhan ah ah rumpai kita kita sembuh tu terkena racun. Sebab apa? Racun sentuh ni tidak diangkut ke kawasan yang lain. Maksudnya jika daun yang terkena, daun je akan mati. Tapi akan hidup lagi. Ha. Berbeza dengan sistemik, sistemik dia hanya terkena part. Bahagian-bahagian rumpai sahaja, contohnya terkena daun, tapi dia boleh diangkut pada keseluruhan tumbuhan tersebut dan mem- mematikan keseluruhan pokok tersebut. Ini perbezaan antara sentuh dan sistemik. Tapi sebab itu, sistemik ini mengambil masa lama aa, ha, berbanding dengan kaedah sentuh. Saya kongsikan juga di sini perbandingan antara kaedah-kaedah pengawal rupa secara organik. Okey, ini adalah kajian yang telah dibuat di um, USDA, United States Department of Agriculture. Dekat sini dia, mereka menggunakan enam jenis rawatan. Apa apa dia? Yang pertama, ini adalah kontrol. Yang kontrol adalah kontrol maksudnya uh, plot yang hmm. tidak diberikan apa-apa rawatan ini adalah village uh, uh, membajak lepas tu burn inilah membakar membakar rumpai lepas tu vinegar adalah menggunakan cuka dan juga sorization ataupun solarisasi uh, menggunakan transparent uh, plastik transparent uh, untuk memberi uh, kesan haba dalam kawasan tersebut dan uh, buckwheat ni adalah sejenis cover crop yang terdapat di sana mereka gunakan dua jenis uh, ataupun density uh, kepadatan Uh, cover crop tersebut yang padat dan kurang padat. Nah tengok berkesan ataupun tidak uh, kita menggunakan uh, kaedah-kaedah tersebut. <clears throat> Saya akan pergi apakah keputusan daripada kajian telah dibuat. Di sini dapatan kajian daripada keseluruhan enam ini ini boleh kita uh, simpulkan hanya satu iaitu cover crop bersatu so keseluruhan adalah lima lah lima uh, kaedah ini dua kaedah tidak berkesan tiga kaedah boleh digunakan apakah kaedah-kaedah tersebut mari kita lihat kaedah menggunakan buckwheat ataupun cover crop uh, uh, untuk apa tanaman penutup bumi tidak berkesan sebagai kaedah kendiri kawalan rumput yang kedua cuka acetic acid ataupun dikatakan uh, vinegar uh, cuka kan tapi ini 20% cuka tau. Ah, Kesu, uh, ah, kepekatan dia ada 20%. Cuka makan yang kita ada ni takkan lebih. Dia takkan kurang daripada 4% dan takkan lebih daripada 9%. So itu kepekatan acetic acid dalam cuka makan kita buat tu. Dulu menjadi satu uh, mungkin fenomena yang menggunakan uh, cuka makan untuk merawat uh, uh, untuk memberi kesan terhadap rumpai. Lepas tu saya ada juga baca komen dekat blog tu lah eh saya punya rumpai ni tak mati-mati. Ada pula yang orang tu komen, kena tambah air tak dalam kita punya cuka tu. Okay, kalau tambah air dia akan lagi kurang kepekatan cuka tersebut. Itu lagi tak berkesan. Ha, Maksudnya kita hanya membuang duit sahaja. So, research kajian ini mendapati bahawa 20% cuka STSC sebagai keadaan kawalan rumpai tunggal tidak berkesan dan ia mahal. Betul. Sebab betul? Sebab saya buat cuka makan yang kita terdapat dalam 330 mil harganya RM2 saya rasa belilah RM2.60 itu 330 mil adakah 330 mil tu boleh cover uh, untuk membeli semburan keseluruhan tanaman kita uh, ataupun rumpa yang kita nak kontrol tu uh, fikirkan So di sini solarisasi menunjukkan potensi sebagai pilihan kawalan rumput organik yang berkesan solarisasi iaitu guna plastik transparent tadi tu. Ha, memberi kesan haba terhadap uh, rumpai ke bawah. Dia akan memusnahkan rumpai. Rawatan api yang gunakan api dan pembajakan daripada tiga organik rumpai yang paling uh, berkesan diuji. So tiga kaedah yang boleh digunakan adalah solarisasi, kaedah api dan juga pembajakan daripada dapatan kajian ini. Okay. Sini walaupun pembajakan terbukti, uh, bajak bagus terbukti tapi kita perlu mengambil kira kesan negatif. Uh, penjagaan bulan dia akan uh, merosakkan struktur tanah tersebut. Dan ah, uh, sebab itu strategi pengusaha rumpai uh, organik dia perlu menggabungkan beberapa cara. Kita tidak bergantung kepada satu cara sahaja. Uh, sebab apa? Uh, merupakan pilihan yang terbaik dan mengurangkan keperluan masa dan kos. Juga ia dapat mengawal rumpai paling berkesan uh, dan mengurangkan kesan negatif terhadap uh, tanah tersebut. So ini adalah uh, pengawal rumpai bersepadu uh, antara empat tersebut. Pengaruh rumpai bersepadu ataupun integrated weed management, apakah definisinya? Uh, dia adalah gabungan pelbagai jenis ataupun pelbagai kaedah pengurusan untuk mengurangkan populasi rumpai ke tahap yang dapat diterima dan dapat menekan kualiti habitat, air dan semua sebagainya. Maknanya dengan IWM ni kita dapat juga tanaman yang bagus dan juga kita dapat uh, uh, tidak merosakkan alam terjadi. Okay. Dia ada melibatkan dua unsur kritikal menggunakan pelbagai teknik kawalan uh, cultural, mechanical, biologi dan kimia dia mengintegrate atau menggabungkan pengetahuan tentang biologi rumpai dan ekologi dan sistem pengurusan rumpai. saya berikan sini contoh IWM iaitu kita ada berapa jenis uh, kawalan di sini tapi saya tidak masukkan biology sebab biology ni begitu spesifik. Uh, ah, so di sini ada kawalan rumpai. tanya biji mana yang sihat dan berdaya saing dan kepadatan ting- uh, yang tinggi. Maksudnya kita tabur kepadatan tinggi, kepadatan tinggi supaya apa kita dapat uh, suppress uh, apa merencetkan pertumbuhan rumpai tersebut. Okay. Yang kawalan mekanikal, penyediaan rumpai seperti uh, bajak dan mencangkul, rumput menggunakan tangan, merumput menggunakan tangan. So kawalan kimia ada kat sini sebenarnya kawalan kimia ni ada ada lagi uh, anak-anak dia tapi saya tak berterangkan sini tak penting banyak. Dia ada pratanam, pracambah dengan lepas cambah. Uh, kategori racun juga. Uh, tapi saya baca kat sini ada pratanam, pracambah dan uh, pracambah awal adalah jenis uh, racun yang boleh digunakan. Dan jika lepas cambah, lepas cambah ni ialah dah emerge, uh, emerge. Uh, maksudnya kita dah nampak dah rupa tersebut. Ah, ini contohnya adalah glufosinia adalah kontak dan glufosin adalah sistemik. Ah, cara bertindaknya. So kenyataan yang saya letakkan di sini ah, juga termasuk pada kaedah pencegahan benih yang disahkan juga membersihkan mesin penanaman dan bajak seperti saya berita sebelum ini. Okey. Apakah kelebihan uh, integrated with management? Sebab ia boleh membangunkan pelan pengusaha rumpai jangka panjang uh, yang menganggap semua kawalan uh, ini adalah bagus untuk mengawal rumpai dia juga dapat uh, mengelakkan kemungkinan untuk uh, uh rumpai itu sesuai di, di mana-mana tek- taktik kawalan tunggal iaitu seperti rentang uh, rintangan terhadap kawalan herbicide uh, kimia ataupun racun kimia. Saya uh, terangkan sedikit eh tentang uh, rintangan terhadap uh, racun kimia ini. Ini dah jadi uh, saya rasa uh, kalau di kawasan peladangan dah familiar dengan uh, perkara ini. Tapi saya harap perkara ini tidak tidak terjadi di kawasan kebun-kebun yang kecil. Uh, kalau kita boleh elak, kita elak. Jadinya ah, rintangan kawalan herbisat kimia ni disebabkan oleh apa? Sebab kita menggunakan satu jenis kawalan keedah sahaja iaitu kita gunakan racun kimia sahaja. Maknanya setiap kali eh nampak rumpan kita spray. Nampak rumpan kita spray dengan racun tanpa rotation, tanpa penggiliran. Uh, racun tersebut. Maknanya kita dah guna racun uh, glyphosate uh, uh, uh, apa uh, racun sistemik tu bagus. First time kita guna eh bagus dah dia, dia bunuh semua lambat berbulan-bulan baru tumbuh pokok yang baru. Bagus. Pasal yang kedua nampak lagi rupa kita spray lagi racun glyphosate. Eh bagus dah tumbuh dia. Tapi jika kita menggunakan racun yang sama untuk dalam tempoh masa dalam dua tahun contohnya dia telah evolve iaitu telah evolve untuk hidup uh, untuk uh, resist uh, apa kata untuk uh, rintang terhadap racun yang digunakan sebab pokok tu dia nak hidup so dia akan buat uh, cara untuk hidup uh, itu dia apanya rintangan kawalan uh, rintangan kawalan herbisat kimia maksudnya lepas ni kalau kita dah guna bila dia dah jadi rintang terhadap racun tersebut kita spray dia tak akan mati dah ini yang jadi okay, dulu kita spray dia mati sekarang kita spray dia tak mati uh, itu adalah rintang Uh, rumpa yang rintang terhadap racun. So integrated kita pergi kepada point tiga itu integrated waste management dia berfungsi dengan baik untuk persekitaran tanam uh, pertanian, rumah tanam dan tempat kerja. Ia juga merangkumi siri penilaian keputusan dan uh, amalan kawalan merupakan kawalan rapi dan kesan terhadap rumpai uh, dengan pertimbangan terhadap pemuliharaan ekologi. Mari kita IWM juga menitik beratkan uh, environment uh, apa keselamatan uh, persekitaran. Okey. Yang paling penting IWM dia mengurangkan penggunaan racun rumpai. Tak adalah kita hanya fokus guna racun sahaja. Mak kita ada pelbagai kaedah untuk mengawal rumpai. Ah, saya kongsikan di sini tips ataupun kaedah pengawalan rumpai. Ah, sesuai menggunakan kawalan rumpai secara mekanikal, kasar dan kimia, pengawalan rumpai bergantung kepada kepadatan rumpai di kawasan tersebut. Ha, jika rumpai tersebut padat, boleh menggunakan racun rumpai. Ialah kalau dah padat, dah tinggi-tinggi ni semua, tak laratlah kita nak me, me, apa, mencabut satu-satu kan. Ha, kita boleh gunakan kaedah aa, ha, racun. Ha, jika tidak kaedah mekanikal sudah mencukupi. Kalau kita masih boleh guna kaedah mekanikal iaitu kita mencabut, mencangkul, kita boleh guna kaedah tersebut. Ha. Racun rumput boleh digunakan secara spot spray uh, jika tidak banyak yang tumbuh dan memilih racun rumpai jenis selektif untuk tidak merosakkan tanaman. Ini contoh hudit yang saya tunjukkan sebentar tadi. Yang kita spot spray maknanya kita tidak uh, tidak perlu spray satu kawasan. Uh, dapat jimat kos juga. So kita spot spray. Yang mana nampak rupa kita spray kat situ saja. Uh, tak perlu kita spray ke, keseluruhan tan- uh, keseluruhan kawasan. Uh, itu adalah dalam spot spray. Penggunaan racun rumpan berganti pada cuaca. Ini kerana penyebar uh, racun tidak boleh dilakukan pada hari hujan kerana racun ini akan terbilas. Rugilah kita. Dah spray penat-penat dekat situ, rupanya hujan. Habis semua, racun telah uh, terbilas. Maknanya pokok tu tak ada kesan. Apa, ataupun pokok tidak mempunyai masa untuk absorb, untuk menyerap racun tersebut. Uh, itu menyebabkan racun tidak kita nampak tak berkesan. Ha, tapi saya benda-benda perlu dititik beratkan uh, untuk kita spray uh, racun. So kesimpulan, uh, kita nak habis dia ni, kita pergi kepada kesimpulan. Pengawal rompai lebih mudah dilakukan ketika masih kecil. Janganlah, dia sama juga melentur rebung biarlah dari, eh melentur buluh dia lagi rebungnya. Ha, sama juga ini. Nak kawal biar kecil, jangan dah besar lagi susah kita nak kawal dia. Uh, so pengguna racun dengan uh, kadar dan jenis yang sesuai mampu membunuh rumpai tanpa merosakkan tanaman Betul? Dan uh, integrated with management adalah kaedah pengarumpah yang terbaik. So saya kongsikan di sini uh, eksperimen ringkas yang saya buat. Uh, bahan-bahannya adalah saya gunakan dua botol cuka masakan. Ini contoh cuka dia. Dua sudu sabun cair uh, pinggan dan juga alat penyembur. Okay. Ini hasil eksperimen dia. Okay. Satu hari selepas semburan. Kita akan nampak hasil dia seperti ini. Ini adalah control plot. Yang kita nampak hijau je ni, ini adalah control plot. Manakala yang warna coklat ni adalah kesan daripada cuka ha, selepas sehari, sehari selepas semburan. So kita pergi yang ini. Ini adalah hasil tiga hari selepas semburan. Cantiknya dia, mati dah ni. Spray cepat betul eh. Sehari pun dah mati. Tiga hari pun mati lagi. Ha, ini adalah contohnya. Ha, coklat-coklat ha, ni ialah dah mati dia pergi lagi. Satu hari selepas semburan, tiga hari selepas semburan, tujuh hari selepas semburan. Jangkakan, apakah akan jadi? Mati ke tidak? Dia lihat video yang saya telah sediakan kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya bawakan anda terus ke ladang Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini saya akan bawa anda ke plot ataupun kawasan yang telah diberi rawatan ataupun semburan cuka makan. Kita akan membezakan antara plot yang telah diberi rawatan dan tidak diberi rawatan. Mari kita pergi lihat. Okey, kita telah sampai ke kawasan ataupun plot yang telah diberi rawatan di sini adalah kontrol ataupun tanpa semburan cuka dan sebelah sini juga terdapat hasil daripada tujuh hari semburan cuka makan. Okey, di sini saya ingin terangkan bahawa cuka makan mengandungi 5% acetic acid. Apa kaitan acetic acid? Acetic acid ini ialah active ingredient ataupun bahan aktif yang menyebabkan kecederaan kepada tumbuhan. Okey, sebelum saya pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan, kita pergi ke kawasan kontrol ataupun kawasan yang belum diberi rawatan. Di kawasan ini kita akan lihat pelbagai jenis komposisi rumpai yang terdapat di sini iaitu kita akan lihat di sini adalah broadleaf, grass type dan juga sedges. Ini adalah rumpai yang paling ah, mudah ah, didapati di kawasan rumah. Okey, pada kawasan ini kita akan lihat that, that di sini tiada kecederaan uh, dan rupai hidup dengan sihat. Mari kita pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan cuka makan. Ini ialah hasil tujuh hari selepas diberi uh, treatment ataupun selepas diberi rawatan. Di sini saya ingin maklumkan bahawa cuka makan ialah racun jenis sentuh. Apakah itu maksud sentuh? Sentuh bermaksud jika racun yang telah, uh, jika rumpa yang telah terkena racun, ia akan menunjukkan kesan kecederaan. Iaitu di bahagian coklat ni ataupun uh, uh, brown, brown colour. Ini ialah yang telah tercedera. Cuka makan mencederakan tumbuhan dengan merosakkan sel membran uh, ataupun uh, sel membran dan menyebabkan keku- kekuningan, kecoklatan dan terus mati. Ini ialah racun sentuh di mana hanya kawasan yang terkena racun sahaja akan terefek ataupun uh, terkesan dan racun sentuh tidak akan diangkut kepada kawasan yang lain. Contohnya jika kawasan daun yang terkena racun, ia tidak akan diangkut ke kawasan batang ataupun akar. Okey, ini hasilnya selepas tujuh hari uh, rawatan iaitu pokok masih hidup tetapi kita akan lihat bahawa hanya ada beberapa daun yang terkena racun dan terkesan. Juga kita boleh lihat uh, pada daun ini daun tua yang terkena racun masih mampu untuk hidup dan menghasilkan pucuk yang baru. Okey? Di sini. Ini menunjukkan bahawa racun ini tidak diangkut kepada bahagian lain di dalam tanaman tersebut ataupun tumbuhan tersebut. Kita ini adalah contoh daripada uh, rumpai berdaun lebar. Kita akan pergi kepada jenis uh, rumpai grass type ataupun uh, sejenis rumput. Okey, rumput ini contohnya ini telah terkena racun dan mati tetapi rumput mempunyai growing point di bawah apa, ataupun lebih rendah. Ini menunjukkan ada penghasilan pucuk baru dan ini boleh hidup dan berbunga dan seterusnya meneruskan kehidupan seperti biasa hanya daun yang terkena racun sahaja yang terefek ataupun terkesan tetapi tidak menyebabkan kerosakan kepada anak pokok dan boleh hidup seperti biasa. Okey saya pergi terus kepada uh, pokok ini. Ini adalah pokok yang biasa ditemui iaitu pokok lalang. Pokok lalang ini lagi jelas kita lihat pada kawasan daun yang terkena racun akan ber, uh, ber, berwarna coklat tetapi ia tidak terkesan kepada anak pokok yang lain. Lalang ini mempunyai rhizome di mana ia akan ada rhizome di bawah tanah ini. Jika ia adalah uh, racun sejenis kontak ataupun sentuh, ia hanya membunuh yang terkena tapi tidak membunuh stem ataupun rhizome yang berada di bawah uh, tanah ini. Yang itu dia boleh menghasilkan anak-anak pokok yang lain juga. So di sini saya ingin menyatakan bahawa cuka 5% ada acetic acid uh, yang mengandungi 5% acetic acid tidak dilabel sebagai racun. Commercial herbicide ataupun uh, racun komersial yang terada, terdapat di pasaran mempunyai label. Di mana apakah fungsi label tersebut? Fungsi label tersebut untuk menyatakan bilakah agaknya masih terbaik untuk beri rawatan. Kajian menunjukkan bahawa cuka makan berupaya untuk memberi kesan terhadap anak pokok yang iaitu yang mula daripada cotyledon dan true leaf ataupun mula pucuk yang baru keluar. Ia kurang berkesan kepada pokok-pokok yang telah matang atau pokok yang lebih besar. Okey, dengan itu uh, saya ingin simpulkan bahawa racun boleh mem- memberi uh, kecederaan dan juga ia perlu di, uh, digunakan secara berhati-hati. Kajian menunjukkan uh, acetic acid yang mempunyai kepekatan 11% dan ke atas mampu untuk membakar kulit, memberi kesan uh, terbakar pada kulit dan juga jika terkena mata, ia boleh menyebabkan buta. Uh, walaupun dia panggil adalah natural herbicide, ia tidak semestinya uh, selamat untuk kita tanpa menggunakan PPE ataupun pemakaian yang sempurna bila membuat semburan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah. Uh, terima kasih Dr. Noza di atas perkongsian ya, yang sangat menarik sebentar tadi dengan ada video dia lagi dan uh, daripada perkongsian tersebut boleh saya katakan bahawa uh, penjagaan rumpai ini amat penting untuk memastikan tumbesaran pokok dan kawasan sekeliling kita dalam keadaan yang optimum dan baik. Hmm. Jadi um, hadirin sangat beruntung ya untuk uh, mendapat perkongsian yang bermanfaat ni daripada doktor dan seperti yang saya lihat di ruangan komen, uh, terdapat beberapa soalan yang ada daripada para hadirin. Jadi doktor, uh, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dari Facebook Live kita. Baiklah. Um, Okey, saya bacakan ya. Daripada uh, Nas Yusof, soalan pertama, adakah tumbuhan liar selain dari jenis rumput boleh dikategorikan sebagai rumpat? Jawapannya boleh. Sebab apa? Rumpai ini adalah apa-apa jenis tumbuhan yang tidak dikendaki. Contohnya, saya bagi contoh eh. Contohnya, jika kita menanam serai pada musim ini, musim depan kita nak tukar. Tak mau tanam serai pula lah. Kita nak tanam pokok kledik. Jika serai ini muncul di dalam kawasan pokok kledik, serai ini kita tak nak. Serai ini dikategorikan sebagai rumpai. Okey, terima kasih. Harap menjawab soalan. Okey, soalan kedua kita daripada Puan Zahira Ismail. Okey, Puan, berapa kerap kita perlu meracun? Adakah nanti dia mengganggu ekosistem tanah? Contohnya tanah jadi tidak subur, tiada nutrien dan sebagainya. Silakan doktor. Okey, kekerapan untuk meracun ini bergantung kepada kawasan kita juga terdapat pada label kekerapan untuk meracun sebab sebab apa saya beritahu saya tak boleh uh, bagi tahu di sini secara spesifik sebab dia bergantung jenis racun okey berapa kerap perlu meracun perlu refer apakah jenis racun kita nak gunakan pada tam- tanaman apa kita nak contohnya jika uh, racun yang kita guna adalah pracambah pracambah ni dia ada uh, persistent maksudnya dia boleh kekal dalam tanah untuk membunuh rumpa-rumpa yang lain jika kita menggunakan racun pracambah, makanya kita perlu menunggu masa uh, sehingga dah habis uh, waktu dia baru kita boleh spray yang lain. Berbeza dengan jika kita gunakan racun uh, contohnya se- uh, seperti kontak. Uh, kontak ni sangat cepat kesan dia dan dia tidak ada persistent, tak ada kekal dalam tanah. Uh, so berapa uh, kerap itu perlu di refer kepada uh, label yang uh, yang uh, yang terdapat pada racun tersebut uh, berbeza uh, racun berbeza kekerapan yang perlu digunakan. Okay, terima kasih doktor. Okay, soalan terakhir kita ya. Uh, Hani Yunus, kenapa bila meracun sesebuah kawasan tiba-tiba nanti tumbuh pula pokok-pokok yang lain? Biasanya macam bayam berduri. Okey, bila kita uh, ini cara untuk depa mereka beradaptasi. Okey, sebenarnya di dalam tanah tu telah ada uh, seed tersebut uh, ataupun um, apa, uh, ah, biji benih tersebut lah. Cuma dia tak, dia tak, dia tak muncul. Sebab apa tak muncul? Sebab uh, kondisi ataupun keadaan waktu itu tidak uh, menye- uh, tidak membolehkan seed ini untuk bercambah. So dia akan kekal dalam tanah sebenarnya. Dia akan kekal dalam tanah sampailah favor, uh, apa keadaan yang membolehkan yang sesuai untuk dia bercambah, dia akan bercambah. Okey. Sebab tu mulanya kita spray, kita akan spray racun uh, dahulu dan pokok tu mati. Next punya kita nampak pokok lain pula. Sebab apa? Sebab dalam tanah tu memang ter- telah terdapat uh, biji benda tersebut. Cuma dia tidak bercambah dahulu. Uh, itu sahaja. daripada saya. Okey. Okey. Harap sangat uh, dapat menjawab soalan tu. Dan uh, harap maaf ya disebabkan kita kekangan masa. Jadi sesi soal jawab kita uh, pada pagi ni sampai di sini. Tapi jangan risau, soalan hadirin yang tak dapat dijawab semasa sesi soal jawab ni, kita akan uh, jawabkan dia di ruangan komen nanti uh, oleh Dr. Nur Azwa selepas tamat live ini. Okay? Uh, harap maaf sekali lagi. Dan okay, sebelum kita bergerak ke slot seterusnya, saya suka untuk ingatkan para hadirin untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang dipaparkan uh, di skrin Ah, untuk digunakan dalam borang e-sijil dan maklum balas pada sesi akhir kita ini. Turut saya bacakan kata kunci tersebut iaitu lalang 2022. Saya ulang lalang 2022. Sekali lagi saya ulang L-A-L-A-N-G 2022. Okey pastikan uh, tulisan dalam huruf besar sahaja ya. Dan pastikan juga para hadirin untuk masukkan kata kunci yang betul di borang e-sijil dan maklum balas nanti kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar. Jadi, uh, terima kasih kepada Dr. Nur Azwa kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi ilmu berkaitan kenali dan kawal rumpai dan diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baru uh, daripada perkongsian kita sebentar tadi. Sebelum itu, saya mempersilakan Dr. Nur Azwa untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, pertama kali terima kasih moderator uh, uh, untuk melaksanakan webinar ini dengan uh, berjalan lancar. Dan terima kasih juga saya uh, ucapkan kepada uh, tuan dan puan kerana meluangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian saya uh, pada hari ini. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat ataupun sedikit uh, ilmu ataupun tambahan uh, kepada uh, tuan dan puan di sana. Okay. Itu saja pada saya. Terima kasih banyak. Uh, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Dr. Nazwa. Uh, baiklah. Para hadirin uh, adalah diingatkan untuk mengisi borang isi e dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen Facebook ini. Seperti yang uh, anda lihat juga di skrin, kita akan paparkan QR code untuk link kehadiran. Jadi anda juga boleh scan QR code ini untuk mengisi borang kehadiran. Jadi pada soalan-soalan yang tidak terjawab sebentar tadi, uh, jangan risau sekali lagi uh, soalan anda akan dijawab uh, selepas sesi live ini di ruangan komen ya, akan di-reply. Jadi hadirin sekalian, ah, dengan ini berakhirnya webinar Kebun Bandar Siri kelima, Kenali dan Kawal Rumpai. Diharapkan segala ilmu yang dicurahkan dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan seharian kita. Juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini, di mana webinar seterusnya akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar Siri ke-6 yang bertajuk Kenali dan Kawal Serangga Cara Sihat 1 pada 26 Mac 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ingin menyusun 10 jari um, jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun ya. Uh, dari Kedah ke Pekan Sari, beli suasa di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dan selamat salam sejahtera. Terima kasih. Thank you.